Hamıya salam. Əgər bu kimi videoların necə yaradıldığını bilmək istəyirsənsə, düz yerə gəlmisən. Belə videolar yaratmaqda bizə çox şey lazım deyil. Bir şəkil, bir video və bir dənə də video düzəltmə proqramı lazımdır. Onda kanalıma abunə olub videonu da bəyənməyi unutmayın. Hazırsınızsa başlaya bilərik.